Продолжается операция по оттеснению основных сил боевиков вглубь Джобара от трассы 6 октября. Не сумев штурмом взять центр Дамаска, боевики начали терроризировать мирное население обстрелами трассы и близлежащих кварталов города. Перед началом операции все занимают свои места. Военными принято решение блокировать группировку боевиков в Джобаре, а затем приступить к ее уничтожению. В первую очередь необходимо оттеснить боевиков от главных автострад. Выстрел первого танка обозначил начало операции, целью которой является выбить боевиков из комплекса государственных зданий, расположенных вдоль улицы. Пехотинцы заняли и держат здание, выходящее на дорогу, и ведут перестрелки внутри построек. Чтобы поддержать их наступление, выдвинулись танки. Два танка выезжают в узкий проулок, стесненный с двух сторон. Они могут стать легкой мишенью для гранатометчиков противника. Здесь их должна поддержать пехота. наводки штурмующих бойцов танки наносят удары по позициям террористов. Перекрестным огнем танкисты расстреливают позиции боевиков, после чего пехотинцы начинают движение вперед. يلا يا حسين يلا يا حسين يلا يا حسين باتجاه السنوبره يا حسين باتجاه السنوبره يلا 다르어 Снайпера боевиков постоянно пытаются найти наблюдательный пункт. على الاكسجين لا مو هذا مو هذا هذا النا حديثة خذ حديثة عادي يلا Thank you. ako nakalagot. Справа замечено движение. Один из танков наносит туда удар. Проверка боем выявила наличие хорошо укрепленных позиций боевиков. Командиры принимают решение продолжить зачистку на следующий день. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Андрей Филатов, Анна Ньюс, Дамаск.